hello and welcome friends Tally Prime में या फिर टैली ईआरपी 9 में ध्यान कहाँ देने की जरूरत है अगर आप बिगिनर हैं अगर आप नई कंपनी बनाते हैं और उस कंडीशन में डेट चेंज करने में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है और क्यों आती है आज इसी की बात करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हमें एक नई कंपनी बनानी है तो कीबोर्ड से F3 प्रेस कीजिए यह विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से हमें नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए क्रिएट कंपनी पे चलना है ये आ गए क्रिएट कंपनी पर ठीक है ऐसा ही होता है आपके भी साथ जो मैं काम कर रहा हूं अगर आप बिगिनर हैं तो सीधा आते हैं क्योंकि टीचर ने यही सिखाया कि आप सीधा जाइए कंपनी बनाइए तो आप कंपनी बनाने के लिए सीधा आते हैं F3 प्रेस करते हैं या अगर आप टेली आरपी नाइन यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जा करके फिर कंपनी बनाते हैं तो ये ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा अब टीचर ने बताया कंपनी का नाम दीजिए तो यहां पर आप जो भी कंपनी का नाम है ये कंपनी का मान लीजिए नाम नाम है ठीक है एंटरप्रेस क्या यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा तो जैसा कि आपके टीचर ने टीचर ने बिल्कुल सही बताया लेकिन आपने ये समझा नहीं कि ये करना कैसे है तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया फिर यहाँ टीचर ने बताया कि स्टेट डालना तो कंपलसरी है तो स्टेट डाल ही देना तो ये स्टेट भी डाल दिया आपने यहाँ पिन कोड डाल दिया और बाकी की चीजें ऐसे ही करके आपने एक्सेप्ट कराई यहाँ पे आ गए फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम तो यहाँ पे टीचर ने बताया कि देख लेना फाइनेंशियल ईयर क्या है तो आपको रखना है यहाँ फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली में एक अप्रैल 2020 रखना है मान लीजिए तो आपने यहाँ एक चार 2020 कर दिया काम भी आपका एक चार 2020 से ही शुरू हो रहा है बस यहाँ पर जाकर के एंटर प्रेस करके और इसे करा दिया एक्सेप्ट ठीक है इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड चीजें नहीं बता रहा हूं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता रहा हूं तो इसको अब एक्सेप्ट करा लेता हूं जीएसटी को ऐसे छोड़ देते हैं अभी जीएसटी नहीं इनेबल करते हैं तो ये मोबाइल साइट नाम से कंपनी बन गई अब प्रॉब्लम कहां होगी जब आप पहली एंट्री पास करने जाएंगे चाहे वो परचेस वाउचर की हो रिसेल वाउचर की हो कहीं भी अगर आपको एंट्री पास करनी है लाइक अगर मैं परचेस वाउचर में ही चला जाता हूं और यहां पर एंट्री पास करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पे एक डेट आ रहा है 31 मार्च 2020 ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां से एक चार 2020 इसको करने की तो ये देखिए एक चार 2020 हमने कर दिया अब देखिए यहां पर एंटर प्रेस कर रहा हूं तो यहां पे एंटर हो नहीं रहा है इस तरह की दिक्कत आपके भी साथ आती होगी और आज के वीडियो में ये सोल्यूशन फाइनली हो जाएगा कि ऐसी दिक्कत आपको क्यों आती है तो आप देख लीजिए कुछ स्टूडेंट तो यहां पर ध्यान नहीं देते हैं यहां पर जब कंपनी बनाते हैं वो कंपनी को एडिट करके दिखाता हूं यहां से कंपनी पे चलते हैं और इसको अल्टर करते हैं यहां से जाकर के अल्टर किया हमने मोबाइल एंड मोबाइल साइट नाम से कंपनी थी तो यहां पे ध्यान दीजिए कि आप जो है आपने जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया है और फिर यहां पर काम आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 से ही अगर काम आपका 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा हो तो यहां 2 4 2020 भी कर सकते हैं आप नो प्रॉब्लम लेकिन आप पहली एंट्री पास करोगे तब 2 4 2020 में जब यहां आपने लिख दिया होगा दो चार 2020 यानी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब हो गया कि काम कब से स्टार्ट होता है ठीक है और ऊपर आपने फाइनेंशियल ईयर दे ही दिया है अब देखिए ये कह रहा है कि आप फाइनेंशियल ईयर तो वही रखना है लेकिन आप डेट चेंज कर रहे हैं आपका काम कब से स्टार्ट हो रहा है ये बात आप यहां पर बता रहे हो तो यहां पे यस कर दीजिए हम इसको रखेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिए ठीक है अब यहां पर आएंगे अब देखिए फिर भी स्टूडेंट समझते नहीं है सीधा जाते हैं यहाँ पे वापस से परचेज बाथरूम में फिर एंट्री पास करते हैं फिर यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ एक चार दो हजार बीस करेंगे तो हो भी नहीं करेगा और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो फिर भी नहीं होगा फिर गलती कहाँ हो रही है तो आपको सीधा कहाँ आ जाना है सीधा आ जाना है फाइनेंशियल ईयर वाले फंडे पर तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है या कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने पीरियड चेंज नहीं किया जब पीरियड चेंज करेंगे फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे देखिए यहाँ पे 2019-20 दिखा रहा है और आपने 2020-21 वहां रखा हुआ है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने रखा था 2020 एक अप्रैल 2020 और काम कब से स्टार्ट हो रहा था पहले तो एक अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था बाद में हमने चेंज कर दिया था दो अप्रैल 2020 से कर दिया था तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की जरूरत है तो जैसे ही यहां पे करेंगे 1 चार 2020 से स्टार्ट हो रहा है और 31 तीन 2021 को खत्म होगा ठीक है ये हो गया इस तरीके से अब देखिए ये हो गया अब आप एंट्री जब भी पास करेंगे चाहे परचेज वाउचर में करें या किसी भी वाउचर में तो आसानी के साथ आप एंट्री पास कर पाएंगे स्टार्ट हो रहा है ये बात ध्यान दीजिएगा तो F2 प्रेस कीजिए यहां 2 4 2020 आप कर सकते हैं ये कर दिया हमने 2 4 2020 अब देखिए यहां 2 4 2020 हो चुका है ठीक है अब ये कैसे पता कि 2 4 2020 हो चुका है वो अभी आपको पता लगेगा अब मान लीजिए यहां पे कैश में एंट्री पास कर रहे हैं यहां पे आए ये सब इस तरह से करके एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पे एक लेजर बना लेता हूँ परचेज अकाउंट का इसलिए हमने परचेज अकाउंट एंटरप्रेस करके और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया ठीक है तो ये परचेज अकाउंट हो गया अब देखिए यहाँ 2 अप्रैल 2020 आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है नो प्रॉब्लम आप यहाँ पे जाकर के क्लिक कर दीजिए खाली माउस से और यहाँ दो चार दो हजार बीस आप कर दीजिए सीधा सीधा तो ये भी डेट चेंज हो जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है काम आपका जब से स्टार्ट हो रहा है आप उसी डेट पर काम करना ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है कभी भी ये मिस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो अब यहाँ पे जो भी बनाना है आप आसानी के साथ बना सकते हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि ये दिक्कत हो कहां से रही है प्रॉब्लम इस तरह की बहुत ज्यादा आती है जब आप बिगिनर होते हैं जब आप शुरुआत करते हैं टैली सीखने की तो ये गलती आपको नहीं करनी है ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video